तो कैसे हैं आप लोग मुझे बंदूक दिखा रहा है अब है भौसड़ी के जानता है कब से धंधा कर रहा हूं तू क्या सोच रहा है मेरे सर पे बंदूक रखने से मेरी गांड मारने की परमिशन मिल गई तुझे कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं नहीं नहीं रोज मेरी मार हाँ। अब रोज मेरी मार लो हो या मार लो रोज मेरी हो सब एक ही तो Thanks. গোল মারো গোল মারো গোল মারো Thanks. যাও ওই মাঠের মাঝখানে পড়েছে না ওই ওইটা থেকে হবে হ্যাঁ ওইটা থেকে হবে তুমি সাবধানে যাবে হ্যাঁ ওই যে ওই যেখানে ওয়াল মেট দোকানে কিন্তু বান্দা আছে হুম rampage. इसकी भैंस की लोरी है यार तुम पागल है क्या अबे तुम पागल तेरी माँ की चुप साड़ ओ fuck It was at this moment. You didn't have to cut me off like Follow me.